Toanilla Uribaro, que Jerusalén, Mascainatírole, Once Nillo, Bajare. Aliro judío masaputoa, Timajatu aliro hierajari. A ah, tirole, Timajatu apachita, Hipitina, Panoi Masalen Buero, Nina Tiro. Dios meta tirole, Majatu y Najipa, ta añinos cana. Tiro tocanta Cristo gira, ni Teotu Bocali, hace, Dios meta, aliro Jesús, total sama Samasinja. Cristo se masale ye dichi yo atiro totachen totaliro sere masima no erara. Ahiro masale ye dichi yo atiro Cristo waro hierara Jesús. yo ojale tina Jerusalén mascaina. Tiania de masino Jesús once ni tuero sañurus kubu ere kwama Yo Yere once ni totura masa. Tiro de masija, ahina totaliro kene masija ni na masa. Masani totu panata jere waros karirore ne masniera masa. Jere waros kariro postokan niriro postokan yoairo hira. Tiro ne masniera masa. Tiro ta jere waros kare. Ahi ke tiro kaputa tai. Ahi ke jere se tiro re masija. Nire Jesús huyo masane. Tuanichi tioa tiro re nyadu amane. Tia nyadu apayeta Jesús. Tonyado yedu tipadu sasinine. Ahia tina t i r o l e ñama s i e r a l e Paina masase p a j i t i r o l e wakutua osenire. Ariro j e s u s e p a j i tari kuamaku totuamene y u a n y o tusure. Hipitina paina j i t o r o kuamaku tuamene y u a n y o natiro. Ayuarota Cristo kuamaku t o w a k a r i r o t a h i r a ariro j e s u s Nire j e s u s e wama wakutua deskaina. Masa j e s u s e tiani de k u j e t u w a sacerdote apitoa, fariseo cura maskinamene Jesure, ñarustia vascare surarare. Ajiro Jesús judío masane once nine. Mandas chorica masamene hisinica. Ahi que baro canta yere baros cairo capu vaica. Yehito pu masaba masierar. Ahi na yere mascapanata nembos casi masa. Nire Jesús judío masane. Tuanichi tiwa tina tibasi once ni tuscure. Ariro anino no opu w abukari m u s a t u o t o c h u Griego masakai, j u d i o masa, wastei a natihia m a k a n i k i r i p u griego masa purebuero wabukari ariro. j u h i t o pumusa wamasenana. Ahira musa j u r e m a k a p a natane b o k a s i Tonichu, d o s e nino paro ariro anihari. Niduskure judío m a s a t i b a s i Bosene muri pitiri dascho. tidacho waro hiro nine tidacho Jesús toi duskuro tuaro mene sanyu dusku once ni yore ñamayas pio inacoreti tuaro kamano seta hipitia dachoripe k u a m a k i m e n e musahitire tuaro kamaina y o r e siniga musa a siniche k u a m a k i n y e n a m u s a n a h i d u s d i t a yire w a s k o n tuinare once ni j u a t i a k u a m a k i n yareti j u a r i t u i Mani potaripu kastichin yoako to a viharus kuroseta kuamasken jaina mene kastichin yoairo a hirus kuroka. Ni hoatia kuamasken ti hoaritui. Ni yaure Jesús huyo masane. A kastichi yoairo wamapayo yauro. Yure wakuto inare Espíritu Santo sano kusumabaroka. Ni lo nine Jesús. Tiro muero puto majena sin Espíritu Santo se viera sinia. Jesús Tuanichitioa, oh, ah, Masa Pajio oh, A Ariro, Bosto Canta, le Yare Yaum Taliro, Manico Taliro, Gira. Nire Masa, Ose Nire Painase. Ariro ah, Cristo Marine a tiro Gira. Nire Painase, Ose oh, Nire Tua. Cristo Taro, Galilea Pamascariro tiro Ariro ah, Jesús se Tomascario Tira. Cristo David Kiropana Minohitur Arirohiroka. Ahiro David Yamaskai Kiroi Belei Cristo Juaroka. Once Tani ya le ti Tijuaripui. Ariro Jesús se Belei Juera. Ahiro Tiro Kwamaku wakariro Cristo Varo Hierara. Niretina. Ahia Jesús Teomenakiri Tubaretibase Pyakura. Mainaka Masase Jesús Ñadu Amane. Anya ah, dua ya, eh, apa tatile nya aena Aja Ajo surara sacerdote prito aka apa. Fariseo kuramah kena ka apa tua a. Titu secunya tina surara re sinitua. To seana jesure nya era eh, re masa. Ni tua tina se. Tiro no abustero durkuliro hire. Paina tiro se durkuina ne mariana. Ni jitia surara tina le. Tiani ciu fariseo kuramah kena se onse ni jawa. musane tomaño chu bostoka tanino nika nini musake mani phuto jesure makuturi nahia ne tirore khamairane sa khu ahira tirore khamairaha arina masase khwamaku dustiare moise khirore tokhurire masierara a maseri nahia jesure makutoi nahia tirore khamana tia khamani buiri tinare khwamaku buiri dare roka nia fariseo kura makaina Falleció cura Mascario Nicodemo Jesure, Suduro Suriro Kiro, Toi Hia Tinamene. Tianichi Tioro seniatiro Tiro Tinane. Jesús Toñano Yoalire Masiera jamane. A Masiera Na Tiro Mani de Toyauto utopano, Tiro de Buiri Dale Masiera Hamane. A Masiera Panata Tiro de Buiri Danena Maria Dostiare Tiare Karani Hamane. Nia Nicodemo Tinane. Tuanichi Tioa ni Tia Tina. mekhe tiro juaro seta galilea maskariro tihari khwa makhe jare tihari thure bue phanyonga a bue ke khwa makhe jare jau mutaina ne kiro mariana galilea re ni bue masikam a hiro ani maskaharo nira jesus ni jitia tina nikodemo re tianini baro tijawuse puthwa a